फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है छोटी सी वीडियो है देखिए एक्सपोनेंट अगर आप दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाएंगे तो आपको अल्फा न्यूमेरिक की सिक्स जो है वहां पर एक्सपोनेंट मिल जाएगा और आप अगर लगाना चाहते हैं फाइव टू दी पावर अब पावर लगाना अलग है एक्सपोनेंट लगाना अलग है तरीका अलग है देखिए ये एक्सपोनेंट होता है और अगर दो लगाते हैं तो यहाँ पच्चीस आएगा आंसर तो एक तरह से ये ये जो है एक्सपोनेंट लगाने का तरीका है फॉर्मूले से आप पावर लगा सकते हैं ये एक्सपोनेंट का साइन है एक्सपोनेंट के साइन के जरिए भी आप कर सकते हैं ये काम जैसे मान लिया फाइव और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया फाइव लिख दिया तो ये हो गया फाइव फाइव पे पावर फाइव आंसर ये आएगा ठीक है अगर फाइव पे पावर टू रखता तो क्या आता आंसर अगर फाइव पे पावर टू रखता मैं तो आंसर आता ट्वेंटी फाइव ठीक है ये देखिए ये फाइव है और यहाँ पावर टू रख रहा हूँ एक्सपोनेंट का काम भी लगभग ऐसा ही है देख सकते हैं ये शाइन लगा करके आप एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी